pero sí poco. Pues, dejar que te seque el Después jugamos todos los días. Como papi se va a cansar eh, de, abajo y después no quiere jugar conmigo. Porque llega a cansar, alguien ¿entendés? Sí. <laughs> Ah, ¿Por qué tiene esos puntitos? es? Decime. Unos puntitos que le puse, unos brillitos. ¿Qué es? Este. ¿Lo decoro? ¿Decoro el ¡Wow! Uh Mira, con el azul y el marizo se convierte en verde. Mira, tía Gris, Ya tenemos verde en nuestra alcancía. Mira. Sí, ya veo, qué bueno. ¡Qué estupendo! Vamos a poner un poquito de frente.